الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذا درسنا <coughs> هذا درسنا العاشر من دروس شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو إن شاء الله بعنوان الرد على الشبهة الثالثة والرابعة كما سيتبين لنا في شرحنا في شرحي لكلام الشيخ رحمه الله تعالى وهذه ليلة الأربعاء السابع عشر من محرم لعام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة ونبدأ على بركة الله ببيان الشبهة الثالثة والرد عليها الشبهة الثالثة قال آه، أصحاب الشبهة قولهم طلب الشفاعة من الأولياء ليس بشرك لأن الكفار يطلبون من الأولياء من الأولياء والصالحين مباشرة ونحن نطلب الله بواسطة الصالحين وليس مباشرة انتبهوا للشبه الشبه قالوا طلب الشفاعة من الأولياء ليس بشرك طب ليه ما هو الشرك قالوا في فرق بيننا وبين الكفار انتوا تشبهونا بالكفار ليش الكفار يطلبون من آلهتهم مباشرة من الأولياء والصالحين نحن لا نحن نطلب من الله بواسطة الصالحين إذا يعني واضح كلامهم هذا واضح ولكن طبعا هذه مكابرة يقول الشيخ نجيب كلام الشيخ يعني الكفار لا يطلبون منها مباشرة الكفار قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف نفس الواسطة هي هي لكن هم قالوا ما أدري من أين أتوا بهذا الكلام هل هو من التلبيس أم هو من الجهل الكفار لا يطلبون مباشرة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف يعني هم نحن لا نعبدهم هم فقط عبارة عن وسيلة عبارة عن واسطة نفس كلام الكفار انتم هذا الذي تقولونه أنكم تطلبون الله بواسطة هم هم فعل الكفار يقول المؤلف رحمه الله فإن قال الكفار فإن قال اللي هو صاحب الشبهة الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الدار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته هذا كلام الشيخ على آه، الشبهة المذكورة هذا الذي يلقي هذه الشبهة يعني ما أدري هل هو يكابر ولا يكذب ولا جاهل الكفار الذين نزل فيهم القرآن يريدون من الآلهة التي يدعون ويطلبون منهم لأنهم أبواب وحوائج من الله فهم يباشرون بالعبادات ولكنه يشهد أن الله هو النافع الضار مدبر لا يريد إلا منه يعني هذه قولك يعني انت انت اولا انت ادعيت على الكفار ما لم يقولوه بانهم يطلبون من الاولياء مباشره ثم بل انك نفس انك قلت القول نفسه الذي يقولونه الكفار سواء بسواء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعون عند الله يعني جواب الشيخ كاف شاف إذا هم يقولون ده هم بي بي بيعبدوا الآلهة يعبدوا الأولياء والصالحين أما نحن فنعبد الله ونتقرب إلى الله عن طريق هؤلاء طب ما القرآن ما قال هذا القرآن كلام الله الذي ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا بين لنا قول الكفار وأفعال الكفار وعجز الكفار فهم ما قالوا هذا هم قالوا نفس الكلام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف فقول الكفار بعينه حرفا بحرف سواء بسواء حجة بحجة فالكفار مقرون بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلقهم يؤمنون بأن الله هو الخالق المدبر وكما ذكرت قبل ذلك فالكفار يقرون بالربوبية عموما في المجمل ثم هات آيات الشفاعة يقرون بالشفاعة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الكلام النقاش نقاش ايه دلوقتي بيناقش بيناقش الكفار فيقولون الله اذا هم يقرون بأن الرزاق هو الله والمالك هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله ربوبية ايه قل لمن الأرض ومن فيها قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم قل من يدي ملكوت كل شيء إذا <coughs> إذا <coughs> فهم بذلك يكذبون ويدعون هذه هذه آيات الربوبية التي تدل على أن على أنهم يكذبون هم يكذبون في هذا إذا ادعاؤهم بأن الكفار يعبدون عليه مباشرة لا كذب وادعاؤهم بأن أن الكفار آه، آه، آه، أنهم, أنهم هؤلاء يقولون بواسطة وهؤلاء يقولون بغير بواسطة لا الكلام واحد والجملة واحدة فهم كذبوا على الكفار بأنهم كذبوا على الكفار بأنهم يعبدون مباشرة وثبت أن كلامهم كلام أصحاب الشبهة هو هو كلام الكفار ثانيا أنت تقول أنا أؤمن بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت النافع الضار طب ما هم يؤمنوا بهذا الشيء نفسه إذا الشبه هنا في أمرين اثنين الأمر الأول أنه كذب على الكفار ثم قال نفس كلامهم أو كلامهم نفسه الذي ذكر الله ذكره الله في القرآن ثم إنه كابر في أن أنه يدعي الربوبية والكفار لا يدعون الربوبية نعم فقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلف فالله تبارك وتعالى حصر وقصر مطلوب الكفار كفار قريش في شيء واحد اللي هو ايه احنا ما لناش صلاحية في السؤال احنا بذنوبنا ما نقدرش نسأل ربنا نطلب منهم وهم يطلبون لنا من الله ليقربون الله زلف هذا كلامهم وهو نفس الكلام الذي يقال هذه الأيام نفس الكلام ان إيه، احنا ذنوبنا كثير ومعاصينا كثير ولا نستطيع أن نجابه الله بذنوبنا ومعاصينا فنحن نتقرب إلى الله بهؤلاء فهم يقربون إلى الله زلفا فالآية شبهتهم هذه ضاحضة عند ربه واضح إذا هذه الشبه الثلاث انتفاء الشرك مع إقرار التوحيد انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية آه، حصر الشرك في عبادة الأصنام الكفار يريدون العبادة من الآلهة مباشرة وأنهم وأن أصحاب الشبه الآن الذين يقعون في الشرك لا يؤمنون إلى الشفاعة هذه أعظم شبه انتبهوا ينفون الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية بمعنى أنه اللي يقر بتوحيد الربوبية لا يقع في الشرك يعني كأن المقصود بأن لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله فاللي يؤمن بالربوبية ويقرأ أن الله هو الخالق والرزاق والمحي والمميت والمدبر خلاص ما ما فيطلب الشفاعة يتوجه لأنه يعتقد فأن الله هو المالك واضح ثم الأمر الشبهة الثالث الثانية أنهم حصروا عبادة العبادة غير الله في الأصنام وهذه الشبهة تقع على كثير من الناس من الجهلة الذين لا يعلمون دين الله عز وجل والشبهة الثالثة هذه الشبهة التي نتكلم فيها وكأن الشبه الآتية مبنية على هذا سنجد معظمها مبنية على توحيد الربوبية وأما المشركين عباد أصنام والشبهة الثالثة الواسطة كل شبه الكفار لو استطعت لو استطعت أن, أن, أن, أن ترد على هذه الشبه الثلاثة بالأدلة القوية التي تدحض كلام أصحاب الشبه ترد على أي شبهة أخرى الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي <coughs> نفي الشرك واحدة <coughs> أن عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك والشرك يقع في عبودية غير الله الثالثة أن شرك الكفار الأولين والآخرين هي طلب الشفاعة وبهذا نكون قد انتهينا من الشبهة الثالثة بكل سهولة واحد حفظ بعض الآيات المحكمات مع آه، معرفة شبههم وكيفية الرد عليه طيب الشبهة الرابعة نفوا آه، عبادتهم الصالحين قالوا احنا لا نعبد الصالحين لماذا قال الدعاء ليس بعبادة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني وهذه هذه طامة بيقول الدعاء ليس عبادة إن لله وانا طيب طيب إذا كان الدعاء ما هو عبادة ماذا نفعل في الأحاديث طيب بيقول الشيخ رحمه الله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين والدعوهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإن قال نعم فقل له فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك أو فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حق عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلابد أن يقول نعم والدعاء مخ العباد فقل له إذا أقررت أن عبادة أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهار خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عباد الله غيره فلابد أن يقول نعم واضحة هذه فإذا علمت بقول الله تعالى فصل بك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة فلابد أن يقول نعم لأن الآية واضحة فقل له فإن حرت لمخلوق انتبهوا شوف ربنا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية طيب إذا أنت الآن مطالب بأن تدعو الله عز وجل مش دي عبادة هي يقول لك آه دي عبادة قل له طب واحد لو دعا غير الله يكتب له الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية طب الدعاء رب ده دي مش عبادة يقول لك أيوة عبادة والدعاء هو العبادة واضح ادعوا ربكم تضرعا وخفية طيب انت أقررت دي وتدعو الله عز وجل يجوز انك تدعو تدعو غير الله نبيا او غيره او ملك او او او طيب حجة اخرى فصل لربك وانحر إذا ربنا قال لك قرن بين الصلاة والنحر قال فصل لربك وانحر فكما أنك تصلي لربك لابد أن تنحر لربك وكما أنه لا يجوز لك أن تصلي إلا لربك فلا يجوز لك فلا يجوز أن تنحر لغير ربك فكما أنك أوجب عليك عبادة الصلاة فأوجب عليك عبادة النحر وكما أن الصلاة لا تجوز إلا لله فكذلك النحر لا يجوز إلا لله فإذا أنت صليت ونحرت مش دي عبادة؟ نعم عبادة طب لو نحرت المخلوق أو لنبي أو لجني أو لإنس أو لملك أو أو أو فهذه عبادة وهذه عبادة شفت الأدلة حلوة زي الكلام جميل إزاي رحمة الله على الشيخ طب ثم قل له المشركون الذي نزل فيه القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك هيقول نعم قل وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء طب هو كان عبادتهم في هذا احنا أثبتنا له أن من كفار قريش من كان يعبد المسيح من كان يعبد الملائكة من كان يعبد الجن من كان يعبد اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى ها فدي هم كانوا بيعبدوها بإيه عن طريق إيه عن طريق أن يدعونه يذبحون لهم يلتجؤون إليهم يعتقدون فيهم يستغيثون بهم وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجهة والشفاعة نفس الشبهة اللي بيتكلم عليها اللي هي الربوبية إن هم بي بي بيدعوا أنه ينفون الشرك مع إقرار الربوبية شوف رجعنا لها تاني مقرون أنهم عبيده وتحت قهره فهذه الشبهة اللي الرابعة تعتبر فرع عما تقدم من الشبه الثلاث فالشيخ رحمه الله آه، سلك مسلك يسمى التدرج مع الخصم وتنتقل هو دي ودي تتعلم منها كيفية المناقشات تنتقل مع الخصم خطوة خطوة مما هو متفق عليه بينكما إلى ما هو مختلف فيه بينكما وبذكاء وفطنة تجعل تجعل ما هو متفق عليه دليلا على ما اختلفتم فيه عليه هو واضح الطريقة طريقة الشيخ رحمه الله ان هو يسلك مسلك تدرج مع الخصم خطوة خطوة وبعدين يحط قاعدة متفق عليها بينك وبينه فينتقل الأمر المختلف فيه ويجعل الأصل اللي اتفقتما عليه دليلا عليه فيما اختلفتم فيه فتظهر حجة الخصم ضعيفة وحجة قوية بل وملزمة يعني بهذا المسلك تظهر حجتك قوية وتظهر حجته ضعيفة بل حجتك بهذه الطريقة تلزمه بالاتباع والمشرك يعني لما يقول لك أنه لا يعبد إلا الله لأنه يصعب على نفسه أن, أن, أن, أن توصف بالشرك مع انه هو يقول الالتجاء الى الصالحين احنا ما دعاهم ليس عبادة لا هو من اعظم العبادات والدعاء هو السؤال والطلب ومن اجل العبادات واعظم العبادات فتحرير العبادة لله وحده ايمان وتوحيد ودعاء غيره كفر وتنديد بل الدعاء يجمع أنواعا كثيرة من العبادة لله عز وجل ودليل حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصح النووي وقال ابن حجر في الفتح إسناده جيد وصححه الألباني إذا في الأول تذكروا بأن الله فرض عليه إخلاص العبادة مش ممكن ينكر صح وحقه عليه إخواني بارك الله فيكم بلاش استخدام السبورة إلا للضرورة أليس هذا حق الله على عبيده هيجحد يقول لك لا مش ممكن يجحد أن الله فرض عليك إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فإن جحد ديت خلاص انتهى الموضوع أيوة، شهد بكفره يعني إذا جه في الأول لما تأول القاعدة بأن الله فرض الإخلاص له فرض على عباده ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فليس له إلا أن يقول نعم فإن جحد الحمد لله كفانا مؤنة الرد لأنه معلوم من الدين من الضرورة قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين هذا أصل عظيم ألا تعبد إلا الله هو حق الله على العباد كما في حديث آه، معاذ اللي أخرجه البخاري ومسلم حق الله آه، أن يعبدوه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا طبعا فلا بد أن يقر بفروض ووجوب بفرض ووجوب إخلاص العباد لله وحده ف... ثم تسأله طيب ممكن ما يعرفش معنى الإخلاص ممكن ما يعرفش معنى الإخلاص لابد أن تعرفه إيش معنى الإخلاص <coughs> يعني ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما معنى يخلصين له الدين يا أخي الكريم يعني ما معنى هذه الكلمة لابد تقول له الإخلاص إفراد الله بالقصد تصفية العمل عن كل ما لا يحبه الله عز وجل إقرار وتصديق بوجوب إفراد الله تعالى بالعباد والتجرد والصفاء من الشرك فالعبادة هي التوحيد وعادة يعني قد لا يعرف المخاصم والمجادل أنواع العبادة لأنه لو عارف أنواع العبادة وعلم أن الله أمر بالإخلاص في عبادته وأن, الله وأن هذه العبادة لا تجوز إلا لله موقف هذا الشرك فإن أجهل الجهل الجهل بأسماء الله وصفاته يعني كيف تجهل من تعبده تجهل أسماء وصفاته فالدعاء عباده والذبح عبادة والصلاة عبادة والسجود عبادة والاستغاثة عبادة والاستعانة عبادة والاستعادة عبادة ادعوا ربكم والعبادة كل ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يحب الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فإذا ثبت لدينا أن الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وداود وغيره وغيرهما وهو صحيح أن الدعاء هو العبادة فلا يجوز صرفه إلا لله كيف والله يقول وأن المساجد لله المساجد إما المساجد التي تبنى ويصلى فيها أو المساجد الأعضاء التي تسجد تسجد بها لله فلا تدعوا مع الله أحدا وفي قول إبراهيم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تدعوا مع الله إلى آخر, آخر فلا تدعوا مع الله إلى آخر فتكون من المعذبين وفي حديث البخاري من مات ويدعو من مات ويدعو الله من مات ويدعو من دون الله دخل النار فهذا من أعظم الاعتداء ومن أعظم المعاصي والعياذ بالله يقول شيخ سامي تيميه ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله فإن ذلك من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإن الشرك لظلم عظيم إذا هتعلموا الإخلاص وأن الله فرض عليه إخلاص إخلاص في إيه؟ إخلاص في العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين طب إيه معنى العبادة وبعد الإخلاص فما عرف طبعا الأصل لا يعرف لأنه لو عرف الإخلاص وعرف العبادة يقع في الشرك واحد عرف الإخلاص ألا يشرك مع الله عز وجل وعرف أن الدعاء هو العبادة فهل ممكن أن يقع في الشرك هل ممكن أن يدعو غير الله عز وجل فإذا جحد هذا لا يجوز المناظرة معه صارت مجادلة مذمومة شرعا لا تسترسل فيها ولا تسترسل معه آه، ونحب أن ننبه آه، الحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف حديث ضعيف طيب إذا أقررت معه وأثبتت له واتفقتما على هذين الأصلين إخلاص العبادة لله والدعاء عبادة لله عز وجل طيب إذا, إذا أنا مطالب أن أدعو الله خوفا وطمعا فهل لو دعوت غيره ألا يكون ذلك شركا وهل إذا أمرني الله أن أصلي له وأنحر له فهل إذا أطعت غير الله ونحرت نحرت لغير الله أليس هذا الشرك مش ممكن يجحد وقس على ذلك بقية العبادات الدعاء والصلاة والنحر والاستغاثة والاستعانة والتوكل من أجل ذلك قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اسمعوا الكلام الجميل للشيخ ابن تيميه رحمه الله في قوله تعالى فصل ربك وانحر كلام روعة يقول الشيخ أمره الله أن يجمع بين, بين هاتين أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين هما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوف من الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه وهي أجل العبادات المالية وما يجتمع للعبد في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والإخلاص وحسن الظن وقوة, وقوة اليقين بالله وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من صلى لربي ونحن حتى نحر 63 بدنة في في حاجة الوداع إذا يتقرر لنا وله أن الذبح من العبادات التي لا تصرف إلا لله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك إذن الذبح كالدعاء كالصلاة كالنذر ونختم هذا الكلام بأن نرجع للأصل الذي بنى عليه هذا الكلام وهل المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين هل كانوا يعبدون غير الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى هم من جل حصل يوم يحشر ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقالوا سبحانك أنت واليوم من دونين بل كانوا يعبدون الجن إذا ما كانوا يعبدون الملائكة لوحدها كانوا يعبدون الجن كمان إذا كانوا يعبدون الملائكة والجن و و و والصالحين اللات والعزة ومناه فهذه الآيات تدل على أنه كانت عباداتهم اللي هم عباد الكفار مشيئة وائل كان ما كان إلا في الدعاء قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه والآية الصريحة, الآية الصريحة الواضحة اللي تكررت كثيرا ويعبدون من دون الله اللي هم الملائكة اللي هم الجن اللات العزة الصالحين ها والأصنام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله مع الآيات المذكورة في سورة يونس قل قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء الآيات دي كلها إخراب الربوبية هم يقرون بالربوبية لله والملك والتدبير والخلق والرزق ومع ذلك يتخذون الملائكة والجن والأولياء والأصنام هل يهتم إيه، شفعاء من دون الله وهذا كلام واضح الدلالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا يثبت لدينا الآن من الشبهة الرابعة هذه أن من دعا الصالحين أم لا من دعا غير الله والتجأ طالبا الشفاعة فقد وقع في الشرك نفسه الذي وقع فيه كفار قريش الذين قاتلهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعبدون الملائكة والجن والأصنام راجين شفاعتهم فيدعونهم ويذبحون لهم وينحرون لهم وإن كان الكل يعترف أنه خاضع منقاد لله عز وجل ومع ذلك هذا ما نفعهم الآيات صريحة والأحاديث صحيحة في أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل له وحده ومع ذلك لم ينفعهم هذا ووصفهم الله بالشرك وقاتلوا على هذا الشرك لماذا؟ لأنهم دعوا غير الله لأنهم طلبوا الشفاعة من غير الله لأنهم أشركوا بالله عز وجل وإن كانوا مقرين بأنهم عبيد لله تحت قهره في الروبية وأن الله بيده الأمر وهو الرزاق الخالق ولكن لما لم يوحدوا الله في ألوهيته فيتوجهون له بالعبادة مخلصين له الدين حكم الله عليهم الكفر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك نكون قد أنهينا على الشبهة الرابعة الشبهة الثالثة والرابعة التي تعلق بها آه، المشركون في أنه آه، أن أن الشبهة الثالثة أن آه، الكفار كانوا يعبدون آلهتهم مباشرة وهم يطلبون من الصالحين آه، الشفاعة آه، هذه آه، الشبهة الثالثة فطلب الشفاعة من الأولياء ليس بشرك حينئذ فالكفار يطلبون من الأولياء الشفاعة مباشرة يطلبون يطلبون الكفار يطلبون الأولياء مباشرة يدعونهم مباشرة أما نحن فنجعلهم واسطة هذه الشبهة الشبهة الرابعة أنهم قالوا أن الدعاء ليس عبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا موحدين وأن يميتنا موحدين وأن يحشرنا مع إمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت